yasala ate yeyabba univesity yamuzeeri wano luweru univesity eyegattibwamu kateregga kateregga negenosa nebegattamu nebatutekawo ne red top ekuuma univesity eyo agitagaggawala kubanga yali akitaddeo ku musingi ogugamba nti otalo twayita mu luweero naye bwe mukuze ate bwe muzze mu ntebe temira kyemuddiza luweero bwe muba mwagana zikanteekawo univesity abaana mbawa education asome tavunda buli bolu bwe muligenda balifuna emirimu ku gavumenti ezirikolaki abaana babalwanyi hmm. nassaw university genosale yagyezingamu paka lwe yagitwala nga sinabakwanukula paties ezo zabadde mu kantu ako hmm. kansoke bba walugero lwa ttaka ettaka eryo lyakumwaka 1913 nga lyajjajjange nze gwempita taata mu mateeka ga buganda mukweyita hmm. kubanga taata owange gwayita jjajja atenze kulwanga abeera kitange kakati abdurahman sempe omubinge yawebwa ettaka era nga bataka ekinanamu abasatu abatali bataka abasatu abayawulwa ku ndagaano y'olwenda hmm. abaweebwa ettaka musika mose zigwa mu musanvu ettaka eryo baliko mumwaka1913u aji ne balizuula mu 2 mu 8 hmm. nga bamaze okukimayo ekiraamu kyabwe ekampala nga baagala tutunuulira kiki ettaka eryo lyogera ku ki hmm. era jjajja yalinayo obugaggaki kubanga jjajja owange azaala ate haaji yamugambanga nti aa mutabani awantu awo eka bugaawo mulina waakataka kammwe naye hmm. teyamanya bugazi ki era kataka kaali kenkanaki kubanga ne jjajja yennyini kafa era kamwakoogera yali takubya ettaka eryo naye ekirimu ekikulu era kyenakaninako emabega kaawo nga twali twogera ebigambo bino nti tudde tukole enkola yaffe nga mmengo bweri saabasajja kabaka addemu emirimu gyagikole nga bwe gyatekeddwanga okukola ki kubanga yakamishoninganga ebiraamu n'abissaako n'omukono naye baasindikanga delegation ejje mu bitundu ebyo ekakasa ebintu ebyotaddemu kiraamu bibyo mhm. oba bya muntu mulala kale kyatuyamba nnyo nga mukusembayo sabasajja kabaka ekiwandiko ekyassaako omukono ne ku kiraamo n'ateekako n'omusika oyo mukakasa nti ye musika wa gundi omutanda mm. yasindikanga abantu nga naamye mm. ne bajja bakakasa nti byenamye byange bibyo eh, gobuganda oza yali yakusemerako nti kuvayo kugwira ngwireenkoleyo nga gwe gusoso juli nolwaliro mu gavumenti ekirimu bana batunyaga ettaka nebabbeeri yabamuleka wali walabyeko ekiramu ekiraga ettaka gavumenti nekikakasa mhm. naye mu mpisa yaffe ey'obwakabaka bwe buganda ssaabasajja kabaka omulimu gwe yananyine kusayininga ku biramu omukulu mm. wabula bwe baasindikanga ekiraamo ekyo kugenda emmengo mm. kyatwalanga ennaku ndowooza amakumi ana mm. okudda ne bakakasa ebintu okubanga ogenda ngaokisindika ngaoli mulamu mm-hmm. ne bakomawa ne bakakasa ebintu ebyo delegation ya saabasajja kabaka tolaamiramu ebya neiba abamu n'amataka baddangamu n'okugakuba mm. n'ebituuti ne babisimba mm. naye nga kikakasiddwa saabasajja kaka bwassaako omukono ne bakaba kiteekamu akaivu y'ebiraamu kakati gavumenti yali kitutte yali kitutte era tewaliwona bubbi bwatbamuseveni bayinza kitwala abanyazi abeereere ekibayinza kukikola kakati ettaka eryo teryakubwa ne taata agenza otulitegeera mu bukulu bwawo waabeeredde mu bbiri munaana hmm. nabalyoka bagamba nti katugende entebe tujja ekiramo ekikulu kubanga jjuko ebote bwe yatutwala nabba ebyaffe ebyali emmengo byonna akaiva ezitereka ebyo ate baazitwa ne bazissa mu central gavumenti hmm. kakati bwe tugenda entebe bamugamba nti yogera ku bajjajjawo kubanga eprocedia namenya bajjajja mukaaga n'abaana bebazanaga nti aye gwe nanyini kiraamo kino omutuufu mm-hmm. nga bajja ekyapa kyekiraamo nga kisoma mumataka kumpi tugenda mumataka nga mairo abiri mm-hmm. agettaka agajjajja ge baamwa mubudde buli era gonna gonna tubadde tugalekera nga tugagoba mumpolampola newankubadde nti prosesi yago mbadde sigirimu nga kitange yasooka n'aba ne bali okuva mu 28 hmm. abadde bajja bagoba ettaka eryo hmm. kati okuva 28 juka ediguraya zange ezasooka ebiri nazimala 212 hmm. nali nkyasoma buki busomi kale n'abanga bwe yatandika nabwe bazze bagoba ettaka eryo up to date ettaka eryo likusikwa mozi 6.9 liri awo busoowa bulemezi ebuloko bisatu mu abiri gye babadde boogerako mm. naye kyenjagala okusooka okutegeeza abatuwuliriza ku ttaka eryo ettaka eryo lyali ku blue page bweyogera ekigambo blue page kitegeeza nti ettaka tuli ku maaza tayita egatta eggwanga buganda lyonna nga mm. tekufulumyangako kopi evaako yakyapa oba nfuna bulungi wabula bweoba osoma kyetuyita white page ate ekulaga disipizoni ya jjajjawo kwabo beyawa oba beyalaamira mm. ababa baakubako Mm. kati bwe tugamba nti ettaka liri ku blue page kyetuba mm. tutegeeza kiba ekintu eki mm. terikubwangako kyapa nga bwe kiriyo eri bwe kyaliyo bwe liba ku white page white page eyo ekulaga biki era bakyabaagabibwa ettaka abasobola okujjako n'abatasobolanga kukolaki kujjako kaakati jjajja ekiraamo kyettaka eryo kyali distributinga oli abdurahman sempe omubinge mm. bwe bamala okukakasa ettaka eryo ngaamaze n'ekiramu kyokulaga nti ku ttaka eryo omusika wange ali nadduli mm. ajja twalako sikamoozi ttaano ezijjudde mm. oba onfuna bulungi kumpi eka ze 13 n'omusobyo mm. ze square mouz meka kakati emu n'ekitundu ejjuka giri 6.9 mm. esigaddeko yagigabira abaana b'abaganda be ne baganda be mm. ontegedde bulungi era nekubaako n'omugwataawo olw'emizeji gye yali akola mu baana be era yamuteeka mu kiraamo kiri hmm. naga nti oyo alina omuze gwakola gwesaasiima hmm. naye yanziba kale byabba bye mmuwadde hmm. n'atamuwa kintu kyonna kaakati bwe tumala otutuuka ku leve eyo jjajja aji bamuwadde ekiraamo ekyo n'okulaga obugagga obusigadde kubanga obugagga obulimu bwali bungi naye sipesifikale nga mataka Mhm. naye nga kyenjagaddemu ye bulooku bisatu mu abiri bano gye babadde boogerako mhm. etudde wali ekatale ka mmese busoowa mu kitundu kya nakaseke sente mwendi era mhm. mwembadde envuganya kubanga mweriri kaakati bwe baleeta ekyama ekyo nga batandika gubattaka mu 28 kaakati 28 atuuka aji yasituka n'agenda ewa genosale ng'ettaka eryo baali bagoba ettaka eryo kwaliko eyali yeetuttemu gwe bayita mayinja hmm. roy n'aleetako omuzungu gwe bayita benson abaali bamuyisa bent ransom hmm. kaakati ben reson hmm. ben reson bent reson kaakati ajja okulima ng'aleeteddwako sikota gwe bayita mayinja roy tugenda tutukaogoba ettaka nga lijja liga nti ah, lino ettaka yomuli lyaffe si lyammwe mhm. nga jjuka abasikoota abaaliko baaliko ba mirundi ebiri kwaliko yo mayinja lwoyi omulala baali bamuyita michael serwadda naye kati ye mugenzi mhm. naye mukugobaku ettaka tetwamanya nti bonna we batudde ate ly ettaka bulok 32 erikolasika mawezi omukaaga n'ekitundu mhm. eryetwogerako akati wetutuukaawo nga kuliko omuzungu aliko naye ngaate yaletoli lwoyi mayinja tugende wasale kubanga raymond agenda okumuleeta te yamujja wa genosale mm. ajja atandika okulimira ku ttaka eryo mm-hmm. akati nga mune tusituuka wano nga twekubira mumotoka aji nga akubira genosale nga mutegeeza nti owaayi ekintu kyemuliko ngaettaka lyange mm-hmm. ega nti ettaka liryo nti naye ekirimu ekikulu saagala nnyo nkaayana mm-hmm. mubadde mugamba mutya singa ettaka etumala oddigoba netulijjayo tulikole tutya nga omuzungu abuuza nti ettaka lyani oli eyali muwala oyo mayinja yali sikoota ku ttaka okwo mhm. era bano balinakyeyitize kakati mune nga tubeera awo nga bagende ewasale nga salaga nti lwaki sikwasa omuzungu ono naabanga akugulako oba nakuwa ne ku ssente osobole okugoba ettaka lyammwe mhm. olijjeyo bwobona oba omaze omuguzeko sikwamairo namba eyo gyalimirako kasooli mhm. haji nga muga nti wali buzibu nga bbe nti akwata ttaka kasente ngaakawaka abahaji bagobe kiki kuttaka kubanga eba oba emitwalo ndoza gyali oba ebiri n'ekitundu ekya dola hmm. kind of naye nga endagaano yali esoma nti bwe tukuwaako n'omala okugoba ekyapa n'okifuna eh, and letters of administration tukuwa ssente zo half of it hmm. bwomala okugoba ettaka nerivaayo nekyapa kyo then tyoke tumalayo essente naye nga benti ye akyaliko alima benti naabanga awaayo essente ezo mu ntandikwa ettaka ne batandika oddigoba naye kigoye weezi ng'aliriddawa bwe batandika okugoba ettaka eryo okuva mu bbiri munaana interest ya genosalati yali yakutwala ttaka eryo naye ngaayise mu benti ono mhm. yali ava zimbabwe ngaera naye alimayo kasooli mhm. naye nga bajja batambula bwe batyo bebazungu bataddemu nababajja eri ku stit za london abamu mubuwa gye bali mhm. nga baavu ne babaletanga bainvesita abo bagenosale okubeerawo kakasa nti byakolera ah, mu nze naye nga mwemulaba nti invesita yakoze eki yaze benti ngaabeera okwo benti wayita ndowooza omwaka mulamba n'ekitundu nga teta twekyusiza olwo sale ndowooza alina kyamutegeezezza ekigambo benti nga yeekyusa endagaano tagivuddeeko mhm. ng'agamba haji njagala kunziiza sente zange e, kati ndaba wano ettaka lya kayana naye ng'alimiddeko emyaka egi mhm. esatu mhm. obudde obwo nanyiiga era mu kunyiiga kwange neŋŋamba haji nti naye aji ebbanga lyonna amaanyi katonda yagakuwa nga si bifo byonna byeweetisse hmm. naye amaanyi ge yakuwa ga bigambo byo n'amagezi ekyokubiri bwozimba erigaseyo tebadde embunyazi oteekwa kusituka butwekubirire abantu abo obaatulire hmm. naga nti nkutegedde era weyakubira jenosalakasimu yemutegeeza nti nekiki kyemunjagaza hmm. buli kange konna mwemukatutte buli gendaga yenna mwemukalimu kiki naye ngaekireeta abantu abo ate okukaanira ettaka eryo okwagala okulitwala part of it kubanga liyitamu omugga hmm. mulamba wakati waagwo ogwo gwamayanja hmm. naye ebbumba eriririmu lyebbumba erikola amasowaani g'ebbumba hmm. naye nga baayagalawo nnyo okutwala nga tebayagadde kubuulira ono lwaki twagalawo ne interest kyeriwo bakiteeka mwekugamba nti nadibwa nafuna ettaka eri ajja kugaggawala mm. ajja kugira bwati ajja yesimbe kuba pulezidenti asobola okuyogera ebigambo nebikuba abaganda ajja kuba takyafugika mm. genosale buli bwetutuuse wonna teri kyapa kyalifulume ettaka baligoba 28 221bakamuwako mm. ekaz 2 kusikuba mu mawuzi omukaaga n'ekitundu kuva 28 gwe weebuuze amateeka g'ettaka wano bulijjo gaggwa 2 bulijjo ge tusomesa abantu wano hmm. byonna ne biggwa lwaki omulembe gwa museveni ettaka tuliwoleza emyaka 1 kusukkawo 2821 hmm. bamuwaddeko jjo leero lwenda byokkapake bwenviiridde wano ku nkuba webadde etandikidde hmm. n'agenda akandako nga ka eka ebi 2 sosole ekaz 40 si ekaz 2 ekaz 40 naye ettaka aligobye emyaka ekaana e ku e mayiro omukaaga ne point 7 point 9 ekaana bwegati ana mm -hmm. wewunya obukafiri obuli mu bantu abo hmm. kakati bino byemulabawo ebyazize bituuseewo hmm. ettaka eryo mike bainyonza yakyalirako ne ku pulezidenti kubanga agoba ettaka ddene okusinga ku bino hmm. era ye mugobi w'amataka ekituufu agamanyi nebyagoba abikola ki abitegeera era bwe twasalako ewa pulezidenti yamugamba naye ettaka lyetuliko liri erya nadde lwaki tebabawa byapa byabwe nadduli bwalaga ettaka tebalimuwa bamuzunziza bamuzza eno bamuzza eri hmm. kamisiona landi ono osima byalugaba tutuuse ebbanga lyonna mu feraali awo naye batuulawo mpuku y'ababbi kale naabanga yeetamiddwa mu neetamu etategerekeka hmm. naye akasente k'omwana mulenzi oyo kayogerako ak'omusirikale kebaga nti keyasasula hmm. ne agi naye okumufera ettaka emboozi egi nga sirina kugituukako kuba bayinza okuga nti gyalazeo njagadde basoka bako byafa byattaka eryo mm. bwe lize litambula mm. mpaka 2 olwaliro bwe tuli kakati munange bwe tuvaayo eyo tugendako mu kooti nga tuwaaba omusango mm. ani oli omulala gwenageddeko roy mayinja gwe twasanko nga sikota ne michael serwadda roy nga yatutwala mu kooti ngaatuwawaabira ekooti bwetuukayo ngaesala omusango ga nti aa okusinza kubiramu aji byalina mm. omanyi mu koti tulina kyetuyita oba mumateeka kita 32 years rule mm. eyo yo mu evidence ekulaga nti ekintu kyonna ekiwezeza emyaka 32 hmm. it cannot be disputed okujjako nga kyoleese ate kyali mabega waakyo nnyo oba nfuna bulungi ettaka baalikuba mumyaka 13 n'ekiramu ekyo kubeerawo giri emyaka 32 gyokka 913 jiva mwisewe miaka mingi miitirivu mm. 32 years tuba twaziita olaba twa nkaga mwebiri mm. tuli miaka 5 mwenda niate lukumenda 13 bulia kakati munnange ngepteka limugamba tia ah, onayaze kuno sikota mm. ebyapa byonna bino byakuba ko kuva ku chapa kino protein no bwetin paka ku protein kwaza protein ngwa ana zeryakubyeko mm. ng'aziguziza guziza abantu mm. naye ng'abalimbye kubapangisako balimireko nga bagere landiroad mm. kasita bawulira kino nga haji yenanyini ttaka nessale olwakiguddemu nti eh, haji yenanyini ttaka ttaka lyabampeewo lwoyimanyije ne bateekako basikota azaabu naye kirungi kya byonna tekuliiko baali bazimbye ku ttaka ero sikwa mawezi omusanvu era liri vasiti kalu mhm. liri westland weriri teyinaako kiriko tewaliyo yali ataddeko nyonga tekuli mm. okujjako enyumba y'obwajjajja eyaliko ekikwabanga ku mutala kikwabanga mm -hmm. awaalinga wasula era aji we baamuzaalira ku mutalo gwo ku ttaka eyo kwennyini wewakaawo mm. era wewamu ku wansinzizo okujja okwesimbawo nakaseke newankubadde ate zombi saidi nzeesimbako mu sawusi ewalutamaguzi mm. ne mu centu neesimbawo mm. kubanga jjajja baali eno ate jjajja owanga ate nze gwempita jjajja nadde kapeka kaddunda mm. awe tuli awo emirundi emeka kati mm. saidi zombi nali nsobola okwesimbako mm. likewise nga okwesimbawo ewobule obulenzi bwekifaanagana mhm. kaakati ekkooti bwemala okululinga omusango eragira haji bamuddize buli obapa busazemu bamuddize ekyapa kye entayale mm. awobadde kaluma nywera akyasinze ettaka ate baalimuwa badda mukumutambuza mu mhm. ofisi eno bamuzizza mweri bamuzizza mweno bamuzizza mweri naye nga bakiryemamega genosale mhm. yakiryemaki olw'omuzungu oli bent renson bwe mm. yaleeta Hmm. ate nakima nti sikoota mayinja hmm. sinanyini ttaka ettaka lyaliwa naye nga interest yabate ani yaleeta omuzungu neoli benti benti yamuleeta hmm. jeno sale naye nga yabawaawo ate emayinja looyi nga nanyini ttaka tugenda ova mu kooti nga tubitegere nti bali ababiri bwe baliko looyi mayinja ne microsod ate bwe basikoota ku ttaka ya buloko 32 tugenda nti eh, bwe buto bwe guli tugenda otutuuka wa jeno sale ngaate genocide yakiri emabega wacho era yagana okuwa gye sente ogoba ettaka eryo yamuwa muzungu nti kati omuzungu oyo yabaakuwa akasente hmm. osobole ogoba ku ttaka lyo namuga nti mulwanyi munnae gwe atasobola kumpa kanto hmm. nze ngoba ettaka lyange bwekanavayo nkoddize hmm. onsindise wa muzungu oyo abampola nti e agi talina buzibu omuzungu oyo kubanga juka ettaka agenda odditegeera ate ebiri munaana tisi yali minisita munnaye nga tutambuza ttaka ettaka authority neerikwatira awo ye procedure ya museveni lyonna ebbanga lyonna bwe badde bali era emagakawo twali tulina okukola episode ya minisita mm. uh, beti kamya mm. bwe yogera kukwata kwabasirikale ku bantu abasirikale abawerekera abantu abagenda okubba amaki amataka mm. naye lwakuba tubali tunaba kugikola bino we bigwiriddewo naye kyenjagaddemu kyekiriwa mm-hmm. ye minisita ekirago kyeyayisa neyeerabira ekintu kimu emabega nti agenda siba bakamaabe kubanga mubabbi b'ettaka museveni ne jonosalaata abo mm. be bakugu kubanga buli luta lwonna lwoli olw'ettaka lulimu abo bameka babiri, babiri. kaakati lwaki ettaka lino lidireeyinze mm. nkikubuulira olwaleero kitegere gwandaba lidireeyinze lwa interesiti eri mu bantu abo mm. kaakati ettaka we lireeyinga ennyo n'owulya nga weekyaye nga wavaayo munalwanda ogu nga gamba nti nze nsobola okugoba ettaka eryo mu myezi ebiri mm. naye ku mairo mukaaga ojja mm. kumpako mayiremu mm. e, nga okusasula kwange nze nkuwa ekyapa kyo mm. mungalo bwe batyo badde bajja batukola ku mataka ga buganda mm-hmm. naye abanalwanda betayiridde haji haji yagaana mm. nebamugaa tojja kufuna ttaka Mhm. ajikirize otuweko mumayiro tukugobere ttaka tukuwa ekyapa kyo mhm. aji nabaga nti bwemubanga muganye abazzukulu bali ligoba aji yagaana ebyo byabadde tayagala kwogera bweru mhm. naye obulumi obwo haji yabusigaza mundaawe nasirika nasigalawo ngaaweereza bajenosaleba museveni mu bulungi nagumira embeera ezo naye ate wewuunye kino omujjonkezi ogwavuddeyo ne gujja tugaa nti twagobba naye nga haji yafuga disitulikiti emyaka kumi n'etaano ng'alina kapasite ku cronland ne freehold teyeewa ttaka yalina kapasite mm-hmm. ebba disitulikiti ettaka ku bantu baayo nga bba mmairo private mairo tabba mm. muntu yenna ttaka dwaki mm. ate bukeere nca ku miliyoni munaana oba kumi ez'omusirikale ziri ne bukeere nca ne baga nti ate haji yabbi oyo ne mugattako ne mutabani nti twamubbye miliyoni kumi omusirikale yes disputes ejja jijjawo nti omusirikale yajja n'agula ettaka Mhm. nga sinnatuuka ebyo mbadde njagala nsoose bbawa ku kino tutuuke waawo mhm. kakati munnange ekitutawaanya kyekibadde ekyo ku ttaka eryo okuva 28 april 2gumu nga byalugabo bwetugendayoawo mukomishona w'ettaka mhm. atwetolooza buki agikomawo wiiki ejja kyapa kyo kijja kuba kifulumye agikola mpaka lwaleero mpaka agi yaga nti abaaye kansooke newummuzeemu abantu bano si batuufu netubeerawo awo yesu omuntu osoma amateeka lwaki amateeka gamala getuwooza bagatuwa eryammwe neribalemerayo kubanga oli asoba kikibuuza hmm. gwolira oya kiki ekyakuga nokujja yettaka authority kyebaita obuyinza obuyinza ne interest yababiri abo be balemeseza ebintu byamuzeeyi byonna hmm. emabegako eyo nakola episode nga genosalati eyabba univesity yamuzeeyiri wano luwero univesity eyegatibwamu kateregga katereka ne genocide ne begattamu ne batteekawo ne red top ekuuma univasity eyo agitagaggawala kubanga yali akitadde ku musingi ogugamba nti otalo twayita mu luweero naye bwe mukuze ate bwe muzze mu ntebe temina kimuddiza luweero bwe muba mwagana nze kantiko univasity abaana mbawa education asome tavunda buli boolo bwe muligenda balifuna emirimu ku gavumenti ezirikola ki abaana baabalwanyi mm. nassaw univasity genosaleya gyezingamu paka lwe yagitwala kakati twasigaza kukuuma mpapula nti lwa univesi ne propaty yakyo nekyapa naye obuyinza bwenyini bwebwakola katiregayi yagitwala nga sijeno sale yamuli emabega era bwe twagenda eggaluga sale yaga nti yatayinza mwongerayo ku budde namubuuza gweomwongera budde kiibwe mwalina obote lwaki temwatwala butwazi mu nsiko notayongera bubote budde nti nkutegedde mulwanyi munnange okuva lwe twagendayo eri ku nsonga za univesity sale yatukuba bigula nasawa ya leero univesity ye yatusaba twongere katereggabudde mpulira naye nga yatulayo nendi topu nekuuma naye zezo saga era bamugenda ku intaneti okujja zisangako zibagamba nti mutabani wa nadduli alemeseza profesa katereka univesity ate yagala kugiwamba yagala kufuuka chancela nendaba abantu naye bamawuliro bamu entegera yabwe efaanana etya era tetutegeera byabufuzi mu ggwanga uganda ne bwesebamukulembeze era kituufu basimuufu abalala bagule kale hmm. bwetyo tuzetutambula ku ttaka ero nga ne univesity genosaly bagitwala ne museveni hmm. museveni ejjukirako lumu yajja waneeno hmm. erweero eh, bali ku bugema eh, sorry ndejja univesity wano ebombo eh, namugamba nti mukama wange aji yali lc5 yali avuddeko by then nga bamubbi akalu bamuseveni abataddeyo pulanizi zaabwe ne bamugjako hmm. kubanga ye bwataayita mu kibiina yagamba sijja kujja kuswaza kibiina kansigale gyendi hmm. naye ntegedde nti omukono gwa museveni gwe gunsudde hmm. kaakati bwajjaawo ku mukolo ogwo namuga nti mukama wange gwe obukadde bweobukoleredde museveni naye obukadde bwange abaana ŋenda balekera ki naye ate nekyenkoze muntuyo zankolera nti hashalilah sikwatanga ku sente yamwe wa musolo ku disitulikiti eko nenzibako kikumi kyonna mm. naye mbadde enkuŋŋaanya essente zange ezimpeebwa mm. ne ku butenda bwensigazewo bubiri nenzimba mm. essomerero mu mpola ne buloka bazikubiddeawo naye entuuyo zange ate ggwe maanyigo ge gazirinnyeeko mhm. obukadde bwange oyagala bukola otya n'agamba by then yali minisita alupo n'amugaa nti alupo uh, uh, sembera wano owulie mukulu wankyayogera nkumpamu eh, eh, sabiiti bbiri hmm. ekikya univesity ngenda kukikolako esabiiti bbiri eve since katereggay aliyo hmm. na redtop essomo lyaffe erya univesity eyo ajja eryatandiseewo bagibbirawo mu magezi naye tulinda lwe balifa n'ekikolimu kyenabassaako hmm. oba oliawo erivaayo n'ebyettaka bino bye mulaba abaana bano ntuuka ku poyinti eno njagadde bbaakw ekyo naye nga balirimu michael bahinyonza mm. talina kakwate ku ttaka eryo naye ye musabe basinkagana businkaganyina haaji mm. ne batandika okugoba ettaka eryo n'oli gwayogeddeko omulala gwe yayogeddeko muziwa mm. gwayogerako yesi webali naye mu kusembayo ate ziziwa oyo yennyini nnyini yabadde atunda ku ttaka eryo neewuunya nnyo okumulaba ng'atazze ku ledio naaga nti haaji eyamubba omusirikale gwagamba bwe baamuleeta ewa muzeeyi wali omusirikale naga nti aji ono mulwanyi munange mumanyidde eddala akasente kange museveni yakampadde nkasimye kamponanguze ki ettaka mulwanyi munange hmm. oyo ziwa ne bamugamba nti mukwate abapunta nabakubi bettaka kubanga mukubi wamataka hmm. ye kyagamba hmm. ne bagenda ku ttaka kuli bakuba ettaka eryo bwe batuukayo okukuba ettaka ne bakuba ploti gye batunda yali ploti blok 32 ploti 86 oyo namukyusa namutwala ewala gye yamulaga omusajja namugamba nti agigi yaŋambye nekyeyasainingidde kirala ate lwaki wantutte walala mhm. oyo muziwa yennyini mubbi ne mukyalawe era awe semutawe betaa kutuddamu kutunula kweyazaamu mhm. byebabaguza tebitegerekeka ne batuuka n'okukwata amaloboozi ga muzeene mugateeka ku intaneti kwebyo byekyana ekito mhm. naye ziziwa lisiti yaabo bazaaguza ettaka benjokoola bennyini nnyini bajje bamukayookire babbyeko esente babadde aziryako emabbali tebaliiwo ye kennyini yaleeta omusirikale oyo kakati n'okumuya byadde akaaba banziba obusente bwange haji akasente konna yakakwata omusirikale oyo yajja ewa haji kituufu mm. namuga nti taata namuga nti gumiikiriza wali ompuliddeko omubunyazi nti nedda namuga nti taata nange akasente museveni yakampadde njagala kuzimba kola kutya mm. namuga nti gumiikiriza paka yatuuka naga naye sente bwa wazimpa ddala kituufu wazimpa mm. ng'oyise mu muntu oli mm-hmm. naye esente bwewazimpa zibaddeko byezikola mm. tezatuulaawo mm. naye obweyagala zikuddiza nja kusobola okukola looni nkuddiza esente ezo mm. akasente komusirikale bakasuira wano wobulenzi newunyiza omwana omufere oyo ziwa byansi ate okukeera nkyokugamba nti omusirikale yamunoonya namusiba ajje atunde mubitabo wano ewobulenzi ku police station osiwa omuntu mulamu mm. okukamala obukamazi mm. era yaleeta omusirikale nebakkanya ensonga zonna ne ziggwa akasente haaji n'akasasula ne kakola ki nekaggwayo kakati mike ogundi oyo ziwa byansi essente zayogerako zesiririddawo ezo mhm. zaga nti bamubba era badde yekwese mhm. ezamukyalawe zaga nti bamuguza ettaka ne bamufera mhm. ettaka eryandyabani abadde buloka kubanga babuloka gwayogerako mumaiko bainyonza buloka ye kenyini ziwa buloka nolunaku olwo lwagamba nti lwebagula ettaka lwaga nti jakana bamufera ettaka ekitufu kya byonna bino tebibadde tebigwanidde kwogerebwa mm. naye kambi batereemu bitegerebwo ki bulungi mm. bwe bawa haaji aji webamuseveni bwe yamuyitamu okumusuula eruweero mm. ng'akozesezza ono minisita ono wene waffe e, eh, bamunanika mm. muyingo mm. ng'akozesezza lc5 ndawula mm. waliwo n'omulala bali bamuyita mm, kansala kati so kati mugenzi mm. nalubega yali awo wano kaliro katono Mm. ne bateekamu ne bakansalaza abala baalinga bana bano bantegeeru weero agi bamubba akaluka nrm mm. era esente zajja myengi ezaweebwa ndawulo oli okusuula aagi agi mm. n'avamu statement n'agamba museveni nti engalo yo bweba ebaddemu abo abansudde eruweero naawe erindira kyonkoze okukutuukako kwe kumuga nti agi teweeraliikira tugenda kukwyita kwe kumukokoonya ku baminisita obwo kaakati kyenjagala mu kino kyekiriwa ajibu amala okutuuka ne bamuwa obwa minisita buno emyaka gyali egi ebiri nga investiment zataddewo zitegerekese bulungi natandika okwewola mu banka sente nasasula ekyuma kyo kiri wanene ekyakasooli ekyawalakira kakati genosale abuuza nti ajikidwaki bwamala okwewola esente nasasulwa ku kyuma kiri mpola mm. genosalama uli egamugwamu kutu nga tugenze namuga nti owayi nafunye projekiti yange gyenadde njagala okugulayo ekyuma naye njagadde nti nkole kaloni mu banka nakakoze mm. nsobole okusasula ekyuma ekyo kiggwe naye oba musobodde okunsika ku mukono kisobola okuba ekirungi aji Mm-hmm. bwatuuka wa genosenamuga nti akirungi nyo aji twali twalemerwa dde okutegeera ki kyoyagala nga twabulwa tetumanyi kyoyagala nemuga nti geno leka kulimba bwobanga wabulwa aji kyayagala ate gwe kenyini mwe mutufudde abagwagwa mm. like waze twagenda kukikola bavubuka mu 21 museveni yavaamu 216 museveni mm. yavaamu statement egamba nti abavubuka simanyi kye baagala mm. kale nemeredde bwenna bankitegedde nja kusobola okuyitamu ekyo nsobole okubayamba mm. nembuuza his excellent president ekibuuzo eyo mu state house nti abavubuka bakulemye okutegeera nga mwemwajja muli bavubuka gwe wali otegeera ki mu budde obwo hmm. ekikulemye okuyiyiza abavubuka nga mwajja muli bavubuka wali wa myaka emekanaye ayina abaana abavubusi yes yabalabiridde atyaabalabiridde atya nejjeno sale bwati mm. bwe yali mm. bwe twatuukayo mm. naga nti kitukoze bulungi kati agi ddayo balirire butya bwe nsobola okukuyamba agi najja naga nti kinyambye bulungi mulwanyi munna nga agenda kunziriramu ekiwandiiko bwakimu akyaliko ndowooza miliyoni ndowooza nga bibiri ayambibweko ekyuma kikitabula okukola nasindika bagenda okiyambula jeno sale yafundikira asindise muyindi ajje yali mu sumaali hmm. ajje agule ekyuma ekyo ngaate esale yakimuguzeko mu mugongo nawahaji amagezi hmm. ekyuma ekyo nkirabye musobola okukolagana n'abasumaali bamanye ebyuma ebyo oba si kyokukimuguza kisobola okuvaamu akasente nekasobola okukuyamba n'ova mu bintu ebyo aji naga nti bano bantu bakikaaki hmm. omuntu gwe nasindikidde mesaje okujja okunyamba kukina ate yayogedde ebyo sale naleleekeza famire yawalakira nja kigula mwegane haaje mujja kukola bwe muti essente ujja bbawo ezibamala ekyuma kinene byebimu ku byuma ebisatu ebyazimbibwa ebyalekebwawo omuzungu wano mu nga ze byasooka okubibwa emumwanyi kubanga kirimu sectioni y'ekizungu nene hmm. haaji naga nti sijja kusobola bantu abo ate yalalayo kuba minisita mhm. sale nga akitegedde nti wetumujja kuba minisita aja ajja kulemerwa atuuka ekyuma ekyo akikola eki akinguze ebyasulaaji byali bingi mm. owa byebyo ngaajjuka univesity bagimubbako tagaggawala nekyuma bwazze natuka kuba minisita age nti ogaa nti yaguze ekyuma ekyuma kijja kubamu esente mm. ne bamusuula ekyuma sente zimuleke mhm. newaita ewiiki singa ssatu genosali namukubira ku simu naga nti wayi aja oli otya nti wayi gyendi mm. baita mumejankojo nomukubira naga nti tugende tumusisinkaganeko mm. bwe tutuukayo ewe naga nti aje ah, nkisanyusa okukulaba taata mm. naye nakusanyukidde era nakwewuunyiza nnyo nebakusuula ku bwaminisa notabaako kigambo kyonna kyoyogera namuga nti bwe yali abumpa yakubanduulu mm-hmm. bubwe bwaba yabukime n'abutwala abutwale abutwale kuba teyakuba nduluukubungwa ekyo nga n'abaana baafunyumibwa mu minisita mhm. nabuga nti asiinaako buzanga nti taata walaze kisajja kiku nabuga nti dirwe nabadibaddeko omujagalavu mhm. nabuga naye taata tofaayo naye kyenjagala okugamba oyaga tukuyambe tutya nabuga nti ekindese nno wano kukubira enduulu mhm. bwe mwanzija kuva mu minisita obwo nalina looni gye mmaze okukola naye mbadde nsaba nti museveni angumiinkirizeeku omusaala guno asooka agundekere kuba gwe mbadde nsasulako ki looni mm. ngimaleyo aje nosale naga nti anange ah, bwe nabanzija kuba minisita mukama wange oyo ah, mukulu wange yagamba nti nsobola okusigaza omusaala ogwo mm. ogwo bwa minisita naye nga nvuddeko ne bagundekera naye nsigala nga omusaala nga okolaki mm. ekyo kyangu nyoka mumutegeeze wano ku kasimu nga tonnavaawo ekyo bakulekere omusaala gwali guzze simanyi tafunangayo yaddi nziriri ddawo kasita bawulira bo kenyini nasigaza looni eyo hmm. kakati akatakana busente obadde afuna kubadde busasula looni eri hmm. so siga nti alina sente zafuna era oli bweyagae nti esente nazijjamu nga bazigenda mukalu kange hmm. nemwewuunya abampa akalu konna ke bampa bakampa kulwabo kubanga hajiti yalina sente ekyokubiri nali sinza mukkiriza kukwata sente kugisisa mukalulu kange kubanga ebyabufuzi mbikolaki namugaa nti asigala nga osasula looni naye zekaŋŋende envuganye era nazimba omukwano munene naye mukusembayo nafuna bazira kisaabanda bange kugundire bansindikira obusente hmm. netutama naye ku sente zaawo tekuliko sente yo nayingira mukalulu hmm. kale ekyokubiri kyenabye kuzibwa nti ebintu ebimu tetubitwala nga byakusaaga hmm. omuntu okugwa tekitegeeza musiru mukalulu mbuuza abali ekuba opositioni bobi wani musiru Mhm. naye teyagwa kyenkiwaako obujulizi si musiru ebale nnyo era nkijjukira nti yesimbao ne saamu kuteesa naaga olwaliro siye pulezidenti kuteesa yamukuba akalulu kati yakulembera kuteesa bwe ba bali tebanina bakuntegera mu budde obwo ate olwa kristo gwe bakomera emisalaba naye nga bamutegedde waabwe nga bamumanyi mwana wa katonda nibamukomera miki misumaliziba tebankuba misumali nga nagwa bugwe aho hmm. akaseera ke katanaba kutuuka naye tekifuuka kyakunnangira hmm. mbonaokugwa olaba yagwa simanyi bamu bagenda okugira ebyo byakyana kito bannange hmm. oba mwakula mutya yarabbi kale mubyembadde njagala mu bumpi nti obbatuusaako lwe lugero lwa ttaka eryo nti interest eriwo yajje nosale yasindika abo ziwa yazze nga mu ye obutonde bwe munyolo ng'ataalimu omusaayi gw'ekirundi ziwa oyo era ye byansi ateziwa ne mukyala wo oli mm. nalumansi mm. bonna be bamu banywa mata mm. kaakati ziwa ate obeera otya ziwa nga ate oli wa wano oli musajja, mu, mu, musajja munyolo n'omusaayi mm. gw'ekirundi n'oba ate gweziwa mm-hmm. naye interest eri mu bintu ebyo genosale bakoze ebintu bingi ne museveni muganda we mm. eri ku bye haaji nga baagala haaji asesebbuke busesebbuse mm. ne haaji waali n'ebyo byennyini byolaba ku ebyo byolaba zimbawo hmm. interest ya genosale gyeri ne muganda we mu ttaka eryo ettaka gazi ate lisobola okulundibwako tekuliiko kiriko hmm. yadde obuyumba obusatu era ettaka lyebagabako ejjajja lyeyawa essomero essomero lyazimbawa kyamu netukkiziganya nti badde mu kifo jjajja kyeyabawa hmm. bave ku kkubo kwe bali naye ettaka kkalu ate kituyambaera ettaka lyonna erisinga lyonna jjajja lekamubiri amudde tugenza okulambula byonna kukalo tekuliko yalitwala era ebibangirizi weebiri naye gwe webunya ogoba oti ettaka okuva 28 hmm. mpaka 221 nga tebakuwadde ekyapa ne bakuwayo ekyapa kya ekaz 0 bakutemera ku kikyo kwenyini bwonagula paani keekiyo olinakusonerako akakunyuulo mpulira kakati interest eri awo erese bano baziwe okuvayo bwatyo hmm. omusirikale n'atekubira nduulu kugenda mu magundi kuswaza haaji nti haaji hmm. yanziba ettaka musirikale munnange ku sente museveni zeyakolaki hmm. zeyampa ndi musirikale oli mulwanyi wakwewunyisiza weewano naye mba mukaluziwa n'atavaayo nga baamubba haaji n'afuluma nga n'akalwako enkaweddeko n'ayogera ebyo nga byaggwa ddana biri si mutume mpulira iburake bwe namulabye amaanyi g'ateekamu n'enkola gye yabadde akolamu mm. yabadde alwa kuba iburake mulundi mm. pyuwa alete bakadde babata babeegaana balundi pyuwa iburake si muganda yaddmamanyi eh, nzemanyiyeyibrawundiyesandu mukasasa abagwete omulaba abantu bangi betumye amannya gaffe naye nga bimonkoli biri awo mm-hmm. muiburake balundi pyuwa 911 mumanyi mpulira naye bwe yazze okwogera ebyo mm. noba nga tolina muusa ku musajja mukulu oyo ku mpira gye gyeyekuumyemu n'obukuto bwe ne polisi entavayo kugamba nti aa giyabba ettaka ku gundi ne mm. mujja ku mpewo n'ogamba oyo iburakayo akajja ku ofiisi ya muzeeyi mm. emirundi ena nga agi ewaberedde minisita namuteeka ku intavyew kweziri ogwo mm. n'atamukubira adde akasimu nti waye taate waliwo bino ebyaŋambiddwasaidi ye egamba tenjagala ompa oludda nsobole okubalansinga sitoola eno n'avaayo bw'atyo bwe namutunuulidde nejjukira bayibuli ebigambo byesoma ebbanga lyonna hmm. naga nti mazima ddala omusirusiru bwakkuta emmere talowooza lunaku lwankya bigambo bya ibulako ebyo ebyo hmm. negamba nti ddala ddala hmm. eyali omuweereza awaka oba omukozi okufuuka mukanyinimu kusemaka mpulira gubula asala neega nti mazima ddala eyali omukopi bwafuuka kabaka mpulira naye bwenatunulidde ibulakem bulundi bwe hmm. navaamu statement ezo ngaera akangabe nti aji yakola bwati nemusaako amaloboozi agali private ibulake ku muzeyi gwomanyi mhm. ebbanga liwakamulabya nokola ekyo kuvidiyo eyo gwawuliddeko ah, amasimu agakubwa nga gakubwa galikodinga simanyi mm. bwe mba siina kyengoba kyonna mm. mu kiseera kya mumaaso mm. siraba ate kyeva kinkwasa simu ya jakana mhm. kugirikodinga kuba weare in a business transaction and it's, a, it's very okay mm. nga bwebibadde byogerwa byogera ku kyapa njakikuwa ku lunaku bweru ti haji nabeera mulambu kufunaga nkyakigoba kyempulidde saawuliramu kugamba nti nkirina mm. wabula nga bwobinyonyodde mpulira nga birinamu okukwatagana mm. si birinamu wabula birina ddala okukwatagana nti ekyapa kyali kigobwa buki nakati bugobwa era neyagi kyeyayogera mu masimu gali agaali private kambuuze uh, jakana nadduli mm. ne honorable meja haji abdul nadduli mm. mwategezebwako omukutu guno nti amaloboozi gano gali kodingibwa mm-hmm. nagekangiddeawo nga babinsindikidde abantu abasukka ebibiri mm. nebatuga nti owaayi nga tuswalawa nebaga nti ate mwetaliikirira bwe bawayiriza kristo ebbanga lyonna yabulukuka ekyo kye bamuwayirizaamu mazima bayudaaya banne bennyini mm. bo baamugamba nti kristo oyo tazuukiza bafu mm. tawonya ndwadde za nkuku mm. yadde ez'omwoyo mm. tawonya bigenge mm. tazibula maaso mm. tazuukiza bafu mm. okujjako yeyambayebambanyiga bezebuli kabaka w'emisambwa n'emizimu mm. nabaga nti abaayi bayudaaya baganda bange mwe bennyini hmm. najja kulwanyisa sitaani hmm. naye ate butya nga amaanyi ga sitaani go gennyini geneeyamba hmm. olwo obwakabaka bwa sitaani buyinza kuyimirawo butya nga bo bennyini ate bwe bwegolokokeddeko ekyo kikwatirawa era bonna basobola okukampolampola naga nti abaayi ekyo kitumezze kaakati ne bannaffe bano ebbanga lyonna ebigambo badde bayogera nze kitawaani iburaka yagaa nti tammanyi okummanya kingasaaki abaffe ibula kazi towaki adde yetunuli lwaki yava ku tv ne yasooka eya sita tv mm. bamugubayo ku lwaki mm. najjanga abungaeta wuyo atandisa emikuto mm. era bwe natunudde mu vidiyo ze kyekyanfuusinza okujja nga nziraba mm. tezirinaako procidia gye zigoberera muto mu birowoozo ne byakola tabitegeera kubanga namula mu bayimbi wuyo apaluse mu balwanye bano bagundi abawemula bano bagundi mm. yagenze mu bana abalala baaki naye nga ti ye ono ibulako yavuddeyo na bino waliwo ne intervie gye yakola emabega awo ng'eri ku baana be baagamba nti bawunya mu mpaka <laughs> z'okuyimba <laughs> yali intervie eyo emabega ah, ah. n'ayongera okulaga ekifaananyi ky'abaana abaasaazibwa mu lujjudde ate naye n'ayongera okukikkaatiriza nti be bano be baagambye nti bawunya amazima ddalaokumalirako ebiseera hmm. namulenga ebulak mu bulundi bwe hmm. nerinnya lyeyayamba tamanyi tali wadde kitiibwa kubamba manyi hmm. era siwa bintu nga byakwejjera engeri gyenasoma psycology manyanga social waka nemejaringa mu anthropology buli kika kyamuntu nebuba nkutunulidde butunuzi mumanya gyogwa kale nebubagalimu emisaayo esatu nsobola okukulondega nti agundibwa atyo naye ate yoyo mumanyi bumanya nti ebulake mulundi bino byambadde bwambazi naye akagambo kano ebbanga lyonna nakagamba ku taata nea nti taata jajja yaŋamba obugambo buno naye njagadde mutegeeza abatuwuliriza mm. naga nti mutabani ebintu bibiri byekwewunyisanga naye era bifeeko nnyo mm. obigoberere mm. wetegerezenga nnya omuntu ebbanga lyonna omwavu omuyivu bwakulembezesa obuyivu bwe aba musiru ate akulembedde mpulira naye ate bwosanga ataasoma mm. ng'akulembezeseza ensimbi mm. ate naye aba mugwegonyifu era mugwagwa mm -hmm. kale obwetowaze bwe bukola ku bibiri ebyo n'empisa naye nga nti jajja kanzire munankubuulire mutabani muzukulu mm. nkutegeeza ebigambo bino okusoma kwe tukukulembezesanga obwetowaze bwe bukulu bukulembere omuyivu bukulembere n'ataasoma ayinamu ku ssente mpulira naye bwenabe ebulakke mm. yakulembezeseza malala nti yakajja abaire ngaamanyikibwa abakumanyi be bamanyi jakana suleimaani nadduli mm. era enjaga gye bakwagaddemu situ gye bagaddemu jakana nadduli amakulu nti wonna wooli wonna weya eh, having a difference mm. wakati wange naawe mpulira era sikena nkawonenga nti ndi wakabi nnyo bwe neetunuulira naye ate ensosola abagwagwa nema nti osinza kukolagana naye hmm. yeba ibulake sisobola mpulira okugjako era ebbanga lyonna nti omuntu ononoonya okubeera awo nga naawe oli kigenzigenzi hmm. ate musobola okubaaba emikwano neibulake hmm. kubanga tayina mulamwa mu bulamu bwe natunulidde emikutu gyonna ebbanga lyonna yadde aweerezaako nojja okwata minisita nosembya ate noleta katemba ayagudde mu toyi n'embwa ezatomereganye emmotoka yatome iyi nayenga nti ntalina mulamwa ebbanga lyona naye mm. eyo tiyali badde koozi koozi mm. ya ibulakeyo eriwa mm. bwe nakuba gashumba nebbanga lyona lye mbadde enjogera ku banalwanda n'empisa zaabwe ate bakivisamu bulala kubanga oyo munywanyi wa gashumba ate ono mulundi oli munalwanda nga bwekikuba oli nga n'abalundi benyini mu constitution museveni yabassaamu noono ibulake kimutwalira mu bulundi bwe aga nti e eh, bw'abakubye ku banalwanda bali naffe gye bujja agenda kudda kuffe abaki abalundi hmm. naye nga ekibadde kiyambye ku balundi omuwulira mu mpasa oba kumufumbirwa hmm. gomanya nti eh, najja wabiteega naye nga bo gyonna gye babadde tebabadde nalwekuluntazo hmm. era mu buganda batubuliddemu nnyo kubanga tebabimba jjovu babaddemu bampolampola naye kati amayisa gabuulukuka mu abo olwettumbiize eri balimu naye nga ibulake mumanyi nti mulundi pu9bakyegaana yabatwala emataatawe gyali ne maama we njabategeeza ebyo mbimanyi mbimanyi dedda naye nga mm. ekitabudde wala mm. ettaka erireese obuzibu lyetwaga okuva mumwaka bbiri omunaana mpaka bbiri abiri mugumu terifulumanga mm. ettaka eryo interest erimu genosisere mm. olw'omuzungu oli gwe yaleeta bent mm. renson mm. n'oyo omulala gwe yali akoseza waliwo eyasooka oddigobako yali munne wasale ennyo oyo oba yali pasita mm. we bali bayita kamese mm. yali aveeyo busoga bazze batambula bwe batyo naye ngaobulumi obuliko nti aji aba atya nebyobugagga ebyo hmm. nebibamuye kubanga bagezezaako kunyigiza haaji hmm. bwekwali baddeko olwaliro balikkiriza hmm. naye bwe natunulidde neeyisa yabantu abo neŋamba nti newankubadde kristo yaswazibwa ebigambo bino byasembayaga nti baali bakulaganyisa nti kamukama katonda kasita mm. yakutegeeza nagamba nti ali kutaasa bukuopi waggulu ogwesitanamuga nti aa ah, ah. mm. tokemanga mukama wakatondawo n'ebigambo ebyomwoyo ebitali bitukuvu sitaani naabula Mpulira. naye mukusembayo mm. abantu bano baali bajolega era ne bajolonga mm. ne bagamba kristo ebwe bamukomera ku musa nti agwe obadde otulokola Mm. naawe weerokole ngaali ku musalaba waggulu mm. nange akaseerako ndiga nti museveni gobaddewo jyojobya naye kokiguddemu kwekyo naawe genosale mm. kale mwerokole n'ensimbi zammwe n'amaanyi ng'ensi ebakyukidde naffe tuliraba nti weba baali bamonkinga kristo naffe katulabe kumwe baali bagamba ku bintu ebyo muliwulira mutya nibunabye ibulakke olw'obusente obutali munsa hmm. olw'omukwano ogutali mu kizimba kyenagambye ddala wano kubasigadde ku bikutu egisigalidde hmm. nembaga nti ebyobufuzi bino tuve mu ttumbiizi hmm. n'abali ebweru eyo abandaba n'abo abateeka ku mikutu gino nze ndi wa bobi wine era awa ex presidenti waffe mm. sigaana era teryakigaana mm. jakana nadduli bwakuba ku museveni muba basanyu mm. bw'okuba ku bobi wine ensobize kitandise nno okujja ekirabo ekyana ekyo totumanyira gundi aa ah, ah, sijjaano kwogera bye mwagala ne bwe ndisigaza ababiri nga bebategera ne bwalibeera omu ng'ategera byenjogera nditambula noyo era bwe guliba omukwano omulondemu njagala okukubuuza ekibuuzo ekintu kyokutunda ettaka kino mm. nga tolina kyapa kikolebwa kitya ettaka nga tolina kyapa mm. ebbanga lyonna mu mateeka mm. endagaano za bikanga bibiri oba bisatu mm-hmm. endagaano eriva bwekkirizibwa kasitebanga esobola okuwebwako obujulizi naye mm-hmm. ebikolwa ebiriwo byebikakasa endagaano eyo naye ebanzibu gyetaaga omulamuzi nga mugezi mpulira ekyokulabirako yejjajjange yakola ebintu bisatu mu kitabo kye mu mateeka ng'asala emisango eyo ali nadduli mm. byensobola okutegeeza abantu bategere endagaano eyo kyetegeeza mm. abasajja babiri bajja nga bakaanira embwa mm. ewajja jjange mu mm-hmm. lujja lwe awe kapeka kaddonda nemutegeeza nti ssebo omulamuzi magistrate nti ye omusajja oyo yabba embwa yange jukira mu biseera byimu kujjaku okusala kwemisango abasinga temugenze ku magombola gye bagisayiranga gyaggweranga hmm. abasinga bajjanga ewaka ngaenkiiko zaba lcs bwe zituula hmm. n'abekitundu ne bajja omusango ne guggwera awo hmm. kati guno bagireeta waka ku wiikendi teyabagobaga nti ah, banabekyalo tusetamujjeeri mujjewo nga wano waki omusajja ababiri abali bakanira embwa n'abagamba nti aa ah, ah, olwaliro sinze nja okusala omusango hmm. naye embwa eyo yagenda tusalira omuki omusango bajulizi bali bwe yayita jjajja nebatunulako nebaga nti embwa egenda sala tmusango etayogera hmm. ne bamulindira kyagenda okuvaamu hmm. naga nti bwana gundi gwekwata kkubo liri gwe naawe okwate liriwa embwa gwenegobera yenanyini mbwa embwa mhm. negobererao naataali nanyini waayo naye ngaekyagitwalayo kiki kugirabirira ngaewa oli kyo ekituufu yali nanyini mbwa naye nebeerayo etya nga terabirirwa <laughs> <laughs> era buli omu yali akimu nti embwa yooli eh. naye jjajja kye yali agalamu kyali ki yabagaa nti oli talabiira nsolo ye hmm. embwa yasala omusango negenda ewajagala era nange mbadde sinza kusala musango ogwo hmm. nti embwa ogikwata ogiddiza oli atagikola ki kale embwa yokka esala omusango egende noyo agirabirira magezi ganjawulo ago yes bwati we yabakola mpulira nibagenda omusango gwokubiri hmm. gwegwoyo yafuka mu lujja lwa munne mhm. najja naga nti musebe omulamuzi eno yakoze twesipaasi yazze nafuka ewange mm. naleka eyona gyalina okufuka najja afuka mu lujja lwange yajja mm. naga nti yi ebbanga lyo nabo badde akula nti mulabye bulabye awo mm. najja nafuka mu lujja lwange simanyi oba namala ogo abantu bakunombatya nabaga nti asebe omulamuzi mbadde njagala kukutegeeza ngezezaako okwekuuma naye ensike gyenaligenze nkunkumulemu gyembadde nina okutunula okukunkumula ngaate balima Mhm. naye nensalawo okujjangume naye ntuse wano ekigaana kwekwesaba ku lusebenjulu ono mhm. negenda nkunkumanaga nti aa naye bwubanga obadde oyagala simanyi kyakutegeeza gwoba osala omusango kyono ŋamba kyenja okukola mhm. n'abuuza oli gwe bafukunkumulidde ku luggi ku lugja lwe ku kifugi kye n'amubuuza nti owaayo ku mulamu n'omufu osinga kwagala aliwa naga nti njagala mulamu nambuuza nti ku muntu omulema n'omulamu oyagala aliwa tye mm. nze njagala mulamu saagala mulema mm. namugaa nti mu kifo kyekyo namwekisaakyo namugaa nti ye namugaa nti kati gwosaze omusango nti oli omusonyiye mm. kubanga byonna byembadde ngenda omusalira ogambye nti byonna oyagala balamu kale omusulu wali badde nga agukumi okusukkaawo nayabika akawago walisonze kuza okumujjanjaba yasi kyagala naga nti kale gwe ogujjeredde era noli yavawo nga bakwasaganye mu ngalo ne basonyiwagana kale ebyo ebintu bwe bita ebitalinaako bujulizi nga bigudde bugwe hmm. amakooti bwe tudda ku ndagaano ziri ezikolebwa zisobola okutunulwamu hmm. naye yaŋŋamba ebigambo bino jjajja n'ekitanga hmm. badde akyogera nti omusango ogutalinaako bujulizi empoza yegwobu ki obujulizi mu bigambo byababiri muno mwe muva ayogera amazima n'atalina mazima kale mwaba abantu mukwatagana ku musango ogwo n'ekyobuuzizza batunulizibwa oli nono ibulako omulundi mm. boba yawulewo interest ani yabadde aguba interest enene ku lwensonga singa omwana mulenzi oli yali yabbibwa ddala esente oyo gwagamba mm. ne agi naaba nga yamufera ettaka agi natabba amataka ga disitulikiti gaabaddemu ag'obwereere yaweereza emmengo nga bangi bamugamba liizi zino zanaga ntya najja kuweerezaako waneno katono kyoba nti bamusiba tebamuwadde nabbaluwa tebaddamu muyita mu lukiiko tebaddamu kubaako kye bamugambo ne bamuleka awo mm. naga nti ebigenda bira zaawa n'atuuka ku disitulikiti museveni oyo n'afaayo nyasindika edelegation mm. ejeemubale nti talina kye yali abbye mhm. n'asigala nga ye yabanja siringi ebisatu ku disitulikiti enamba nga talina kyatwali omukozi wa gavumenti gwe bazza okubala nga ku luno yabanja ate ne gavumenti netwebuuza ebisatu yabigulamu peeni <laughs> kyenkugamba ekyo era olit yagakiraba nkoca kyanga nkibala mm. ate kino kisukkiridde mm. Mm. kaakati mu ebyo byembadde njagala mu byebiriwa nti ensala y'emisango bo batunule bye babadde boogera abo n'ogamba nti agi abadde mu gavumenti n'atanyagalo yadde siringi ekikumi n'abulukiramu abo ku miliyoni kumi mpulira nanti aji ne mutabani we banzi beta hey. Eh, milioni 10 abadde ku district eh hey. ewajudde natuuka n'okubalibwa ebitabo hey. Eh. nga talina kyatutte kujjako ye neyamba muba n'abanga yabanja siringi n'abeera nga n'abeera nga obubbi abumeze ku miliyoni kumi kumi ku ttaka erirye n'ez'omusirikale <laughs> oli ate nga ettaka jjo lirye kyekituufu kkaaga mpulira kaakati bonna tunulidde ebintu ne nga nti ekiri emabega ibulake mm. bamuwadde ku kasente obanga bulijjo mm. alina wanonyeza naye nga konaivensi eyo mm. banoonya butya ndowooza bayinza okuswaliza ku muzeeyi ave mu kintu age nti awe yakadde wakatyandika kubba bubbi bantu museveni ba temwagala muzeeyi mumulekeyo gyali teyegwa ki kyonna kyemunamuwa genosalaalimbya taata museveni alimbye haji ebbanga lyonna hmm. naye yali oludeko waji nayimira kazinda namugaa nti temuwagira buli kaseerako okunonya akalulu nze nno mukwatira namusaati yayo hmm. bayite abaganda abategeevu abensiba era abensa abedda hmm. abatuufu eyo yenkuza gitukuziddwamu si buli kyolaba nti omulaga kulaki e, incidenti yoyo singa teguddeewo nakutuuka kweyo levo byonna bibadde mbyogerako kyebyassale mpulira batubadde ne batunyigiriza tubadde tuliyo nga tuli bagumu mubaddeyo naye kati oyo maiko gundi oyo hmm. byansimaziwa hmm. balimu ekikone emayoga ekibapikapika hmm. nolemwana okugamba nti ddala ogoba mataka notafuna looyo ategeere kasi bennadulina mutabani we notagenda ku poliisi noyita ibulake kirabika omukutu guyinza okuba mukozesebwa kyesirinaako obujulizi eh. naye okusinziira ku bigambo nga bwogambye obujulizi obusinga bugibwa mu byogerwa hmm. ono bw'omuwuliriza n'owuliriza n'ono kale obwongo bwangu wamangu okusalaasalamu okutegeera nti kino nakino jakana njagala tumalirize ebigambo bino hmm. obulumbaganyi obunyazi hmm. obutali bulambulukufu obuzze ku famire yammwe nga bususa obungi famire babalanga ki nsaalwa busaalwa mpulira ekinsobola okukwanukula mu bwangu hmm. nokukuzayo ku kyakolo kya kristo hmm. abamukwatibwa ensaalo abayudaaya banne be bamutuusa ku ekyo ekyokumukomerera hmm. naye tabalibwa mu babbi kituufu teyabalibwa mu benzi teyabalibwa mu banyazi talina kyeyabalibwamu naye bamusembyayo n'ekyo kyovula nemayogako bwe yabekengere babuuza nti banaye mu abayudaaya munjagala kuba ebyo ebinvaamu oba munjagala kulwokuba mujja gyendi mulya nemukkota kuba ekyo nazimbulukusa migaati nga bajja balubatu mm. bwe gyazimbulukuka mm. yaweza siniya yabantu 15 abaalya abanywa mm. ne batwala 15 n'abasigalo ne bagangaire 15 gwe gumu ekitundu gwe yalabirira naga nti omwana w'omuntu ali olwa mmere kyekuvaamu kiri olunyiri olugamba nti tobenga mulamu na mmere yokka bula n'ekigambo ekiva ewa mukama kyeyabategeeza abo kale ensalwa bweyitiridde abantu ebaleetedde nga ennyingi mu mitima gyabwe hmm. naye mbuuza ani ddala ali eyo abanja haaji ajje akola erisiti yagiteeke mu maaso ge n'oyo avayo naga nti ddala haaji yanziba bannange mbakoola mwenna mujje hmm. bw'abanga ddala yakubba leeta obukakafu Mhm. olwa ye tusasule kuba obwo obukakafu bwe tuba twezimba mhm. ku bikalwe byanaabawa nga tanaleka byabasika mhm. asooka abasasule ku ebyo naye mulekeraawo okuvaayo ne muswaza kuswaza famiry zabannamwe mu nswaza etaliiyo ezizimbye e, e, ekintu igase muganda gwayeyita omuganda hmm. ne bukeera enkya nokola ekyo ku nadduli wali hmm. ah, ah, museveni oyonoonya eggwanga n'okataga kubanga ebyo byonna byonna bwebitunuulira hmm. bifudde lwa mulembe gwe kyenyala kitukuvu kyatula watukuvu kale nja kutegeeza banna tmo ne banna buganda bannange tiwe temugeraliikiira hmm. nze kale nga nze kanneeyogereko hmm. kuba nyiza okuba nitwogera ku taata ligasa gizimbi hmm. mbaddeko mubyobufuzi kuba bimukaba bannonda okujja okukiikira abavubuka wona eno muobulenzi town council nga wavubuka mu pati ya nrm tewali yadde ekikumi kyebanjogerako ekyabula ah, ah. era bwe nazuula nti batuliisa ensimbi bweze batuyitangamu era okugenda okulonda nga etwagenda okulondanga hmm. nazizza emitwalo asatu ge baatuwa n'ataano etugagaba naffe nna wano hmm. naye nalondangamu abo basinga okuwogana be nayitanga nti esente ezo muzigabe hmm. ate nayitanga lujjudde nti sente ziizo naye nemugaa nti mpaako ebiri gyange naye nga nebaali badde nzitutte baaziwanze zibazange nga yagenza okukola ki ekasiimu akadda nti naye wateekamu erosiyo mulonda akalulu naye nazeetanga nenzibagabira era sinaawa ŋŋamba nti muwe obulenzi awo namubba awe baasinziira hmm. nze banzija nawaka ne banonda nga chairman twale bukalasa hmm. eya uganda muzimusipimu kanso naye ddala singa nalimu nyazi nga ndi muyaye nabuferefere bwe tutuukaawo kasitenkaana zasukka ennyo ngaate nsaddemu abasajja bakulu hmm. nensooka mbawowo ezo nesaavaako nensigalawo disitulikti zigabubi nga gyenkomezza lule Mm. nga tabbaleruka kati gwe batujjako ne bamutwala nti atwala lijoni eno mm. naye disitulikt yonna yagitta ne lijoni era bwati bwajja okugitta ne tulwanagana ne lule paka kitange weyanga nti owaayi mutabani sooka omuze ku nsonga nga yeeralikiddemu nti bayinza okunkola ekikyamu mm. nensooka mpomuza kuba nnabalemerako mpaka gye bali nembalaga n'enkuŋŋanya y'ensimbi ng'ettwali okukeeryawo obulenzi likuŋŋanya emitwalo asatu padde mweki emisolo mm. gyayo ne ku sente zebajja mu kusala kwennyama mm. nenga naye obubbi obuliwani ettwale lifaanana bweritya so bali muli bakayanira muno mwe babe ensimbi zeddiini mm. ne tuteekawo sitrategi y'ensonda y'essente nembalaga pulani y'okukulaakulana bwerina okuba banwanyisa paka lwenawo mataata naga asooka omule mutabani saali etaaza ate ebikuvyo gino gyeuba ogenderamu naye nzikakkana ku lwataata naye ngalinze bwendi wano njala otutegeeza bampuza nze sitya ntalo ebbanga lwa ne bwojja oli mugwagwa nkwenganga ojja nga oli mugezi oyokya kasitobeekako hmm. nova ku kyamagezi hmm. nkugamba abo sina kulutalo lwentya oba olwabasiru njaddwe ngaejinga hmm. nolwabagezi njaddwe ngaejinga kubanga bwe butonde bwange teri kintu kyonna kyonna kyeambye abavuuka abo babadde ku bopositioni naye mbagala nti temuwalirira buwalirizi bweoba oyagala okuyiga ebyobufuzi obitegerna mukulembeza ekikwate gyoyagala yiga ebintu ebi teriyo kirala yiga obuwangwa bwo neggwanga lyo ate oyigenda eddiini ya katonda ojja tutegera kwaitoy omukulembeze gyokolaki naye wantuli ku motional politics baamukutteko ne tukaaba hmm. baagize bati hmm. neewuunya nnyo abo balina emotional politics nga mwagala nnyo bobi wayini hmm. abataavayo ku ssaabasajja kabaka mpulira eh, ebyo bigeraageranyizika yomu simanyi mukwano gwe bwagupima mpulira naye museveni naye atufuza obindowozi oba bisinde bitawanya ze zisusse buganda nesirika ku ssaabasajja kabaka bwalyo ne tuwolereeyo twalinda abagenda otuyita wano munemujja tutule kutugirebwe mm. <laughs> nti huubi salbanega nti wa nze nino ndiba nsigaddewo omu mm. olutalo nja kulufiiramu njagala tubeerenga ku bigambo bya jakana kuno kwe tusimba akati ensonga erambuluddwa okusinziira ku kiri ekiyitibwa obulimba vidiyo eyo bwetyo bwe yatambula kakati nno ku lwa tmo abagenyi bange abasinga okuba nga bamugaso nnyo eri abo ababagoberera ensonga neebeera nga yabayisa bubi ti obwesiga ate bwe tuba tusuubira eno ate si bwebuubwo kale nno tuyambiddwa nti mutabani w'olutabaalo ye kennyini yagizeemu yenze kaaka kapita abaddewo okukola production emabe geeno mbasiibudde mweraba